Zeig mir deine Waffe. Nein. Zeig mir deine Waffe. Nein. Zeig mir deine Tanke. Nein. Zeig mir deinen Krempel. Zeig mir mal, was Nein. du hast. Zeig mir dein Wasser. Nein. Zeig mir deine Ware. Nein. Zeig mir deine Kunst. Zeig mir deine Jägerhütte. Raus hier, Mora. Du bist kein Freund der Orks. Hm, auf dem Stein steht, ich sollte dir mal ein paar aufs Maul hauen. Kommt mir bekannt vor. Aus dem Weg, Mora. ich muss pissen. Womit denn? Mit Moras hat man nichts als Ärger. Klingt bescheuert.